Angkat berat saya nak pana? Ku bah. Tuna Enak wah. Hai wat nang. Ku bah. Ya ra dungja ambinino. Ambinino kade soba yang langsung di dungja. Cepat ya Cepat soba. Oh great. Hendak sasakan ke soba biapun ah. ke hotel lu sasaran game uh, bandar oh hey udah singkem deh 누가 동적? 누가 동적? 가만히 왜 이렇게 기분 좋은데? 언제 sama? Ongan ba? Sabi kaya. Ayo sa matibira, kemaria ba? Oh, yes ba. Oh, rumsak suara. Yeah. Tuk tau deh, coba biar bener Aku kami lukan dah. Jisun apa? Jisun aku rata kata. Aku coba kebaya kata suaka. Dan kata Di s e s a sasota n a m p a time. Sriga sudah, <laughs> đây. Kitchen lang Ha? Kitchen. Kitchen ini kui don sakit sakit nih. Aku nak kena kui patah. Kui patah. Ya ramai kan. nih. Hmm. Yo lagi don sakit sakit nih. <laughs> Yo. Yang ding dikai lu kubah. Yo. Oh, iya ramai eh, tak. Ini sakat tunggu ama. Uwe. Oh, tunggu beranya. Ngapa itu? Tortoise, taki. 오, 딱 키nak mo tungo ko yan. tungo na. Um, tungo tungo na tumi sabat kan na ba. Kaya park ko na na pini nga. Rajing park ko na. Rajing park. Rajing park ko na. Ya Rajing park. Yo, mandirang puto ka nga. Yo, Rajing park sabera. Ya cuma mambuk rang kebahun ini kan. Ya, <laughs> oh, gadung ini gap ini ha. Tuat sepatu isinya aja kon. Coba. Ini bu orang seru ira. Oh, setelah nang. Ini perlu bu orang kita ngebahas setelah ya. Ni dah. Slow nang. Oh, uh, nuk nuka sih ya borang. Tu sing ha, tu mang laka. Tuat sepajok. Ayo ah, anu kan, cari jadi ya. Ini berang berang song indung ngaci deh. Hei, cakat berat siapa nak panah? Bah. Nah, nak wah. Hai, wat nang ah ku <laughs> ya eh, dongja ambinino ambinino kaide coba yang langsung di dongja cepat ya nah cepat cepat oh great <laughs> wih bau oh si Clara eh ini kamu dah pasti saya <laughs> 見まハハハ